<laughs> Kau toksik aku Kau jatuhkan aku Buat sampai aku tak boleh bangun Bukan apa Aku bangun Kau rata Asia Geleng,